булактардан өткөн жарык нурун прожектордан, диапроектордан, киноаппараттан чыккан жарык нурун көп эле байкайбыз ток булагына лампочканы туташтырабыз лампочкадан чыккан жарык бардык жерге тарайт эми чөнтөк фонарын күйгүзсөк анда анын корпусу жарык нурун чектеп чыгарат эгер булактын алдына тешиги бар экран койсок анда анын жардамы менен жарык нурун алса болот